minu kaka ye kaka minu kaka ya minu bataki oyaki 9 heures ya tongo papa 9 heures na hôpital banda 9 heures ata mbuma ya kisi ya novali balalisi ye na kiti na ba bazomona moto aoloba te azokoma aza kuna place azokoma po asenga eloko ya komi po azongisa boye akomi Paul abozomona akangami eloko masho yango siko ekanga nga nayalaki na ye banda 9 heures ah. mama bipenda ye ekoma na 14 heures hmm. nde sikoyo nini nde mama bipenda ye kotelema mpo babanda kopesa ye kisi hmm. bazoloba na urgence docteur moko aza te badocteur bakei kosala réunion na 9 heures du matin motu banda bayaki ne bino bato bolongoli ye mino misato mpe mbala moko ah. omoni sikoyo moto azoloba te nini te Moye batie ata na mbetu ata novalgine oyo novalgine hôpital oyo bozomona oyo oyo ya bokitisa ya basataniste basini yango yango na batia na porte mpo na kosilisaka bato yango wana ya barose fois yango oyo sini yango yango oyo batia nini yango yango oyo na porte yango oyo betwale na bango ya barose fois yango wana sikoyo babomi ye epuis bapesi ye soki kisi nini na ngai na yo toyebi te ah. balingi biso tokota na bachambre wana te ah. balalisi ye ka wana masuba ya pamba masuba ya pamba mama linga Once again, Nola! Once again, Nola! Oh. Alors bonjour la famille, c'est pour vous confirmer effectivement nouvelle oyo ekweli biso lelo kaka oyo ekweli biso lelo toza na mpenza masumu eza ya corporation na biso donc euh, mama shako mama shako vient de nous quitter donc toza na hôpital na hj mpona baformalité mpona transférer corps na, na morgue ya cinquantenaire voilà alors tozosenga kaka na bato nyonso ndenge kaka kosalaka tozala union d'esprit pas de commentaire inutile pas de commentaire autour du, du décès ndeko akufi eza mawa Po ndenge nazali awa nayebi te soki eza combien po na na retrouver mususu ekuya ekuyaki yango nakamati nioso na pesa yo hein Polo papa ah bon attendez salut ça va je je vous ai dit hein papa eh na fano na kita papa nani Papa vraiment azui likanisi ya kobala eeh nzambe na ngaiee oyo esengo nga mobali anioka ba mbula ebele papa maman ngo aya nanu ko ah oui nani yango kuna yango mutu aza na ndako oyo te mutu azali oluka mutu maman Mot mot kin ke ba tse bokoya il faut expliquer mwana bien po ye aza na retard ya maloba azalaki na ye bien azalaki bien aza kolia pe bien makambo nyonso aza koloba pe bien mais Botonga nga te ah. Ozo banga nini fololo. Ih maman nga vraiment nao sepela papa maman aol ba be fiaka kanda. Nao sepela nde na moni yo maman. Yo ozo lala papa na yo. Papa papa mo bizali mabe eza na papa. ayebisaki nga alobi yo obimaka te alobi mwana ye soki akutika classe mbala moko na ndako camarade te mais nyonso wana ekobonga lokola nga mona koye Ah butongi nga eeh vous m'avez raccommode ah mobali na nga to tongi yo te bon omoni oyo soki soki oye na puku ako oya ya porte monene Culotte na uniforme. Oyo penza tina mua desordre boye. yo ozomona malamu ngai nazobongisa yo ezobebisa ndenge nini na français babela yango accident Eeh wana kikoso na biso ah oyo cote oyo ya, ya droite ah première porte ya ngai na papa sans souci eh bino mibale chambre moko hein eh oyo kuna ya ah. kololo oyo elandi biso ah. ya yo ya cote oyo penepene na douche ah maman bosali ngai justice eh lelo ndenge nini Ah nga nakanizaki lokola papa sans souci mwasi naye akufa abali yo yo mpe mobali nayo okufa akufa obali ye nga mpe lokola naza mwana mutu akufa ye mpe mwana mutu akufa tobali yo bakoya kolongola nga libala oyo likolo nayo bakolongola nga libala oyo likolo nayo kimba seke tala oyo ezali ndaku ya papa shako awa te oyo ezali ndaku ya batu De, dona ma 19 tika makambo nyoso kuna. Awa te. Ozoyoka? Ah. Oyo ezali ndako ya papa sans souci. Yo na mwana na ye boyokana malamu. Boka linga nde wana avant na tika dona na nga pardon chef. Eh, pardon chef. Merci. Kende ko kotisa nanu ba saki wana oyo toyaki na yango, otia na ba chambre. Ah, ah. Ah ngayi eh, mwana oyo na bota vraiment. Kotisa na chambre yango oyo. Eh eza kaka ndenge moko. Hum mawa na ngai. Moso sasu salingaka ngai te na ngai na suka boni. Nakende na bopital nyoso. Epai docteur Bowulu ba pasoli ye moto ba ba panzi panzi moto moyen kaka te. Mona kosuka boni na mona boye. Na bwaka ye ooh na sala nini ooh oyo molembisi penza eh ya ya ye sans souci pe akeyi wapi ayebi ke na za ko ye fela ya ko yamba ngai mama nani ya ka nanu oyo wana sa panzi bazali ka benga ba nani lisusu asa yebi ngai awa Eeh nzoka mibali ya kisasa baza nde boye après ake kobala mwasi mosusu en tout cas na ndimaki te na vie na nga moto ko asasu soli koboya ngai eh pe ake kobala penza mwasi mosusu na sasi nini eh ce que nga penza lokola naza bo moto ko asasu soki kolinga ngai te en tout cas nazo regrette ya trop na vie na